Astăzi vreau să improvizez despre a memora. Index uh, este a reține și mi-am dat seama că e foarte ușor să memorezi un text, de exemplu, ca actor, dacă îți folosești memoria afectivă. Așa că dacă ai cumva un copil care nu reține o poezie, de exemplu, uh, ajută-l să-și găsească un corespondent uh, emoțional și va învăța foarte repede textul. Uh, așa că o mică curiozitate nouă ne trec 40.000 de gânduri prin minte, cam la 8 ore. Și uh, îți dai seama ce haos e în mintea noastră și în conștientul nostru de 3%, îți dai seama că nu ne dăm, nu ne dăm seama decât de câteva gânduri, nu ai cum să le prinzi pe toate. Și e foarte greu atunci când memorezi să, să vezi cum faci cu atât de multe gânduri. Așa că să ne folosim memoria afectivă. Tu ce părere ai? Ceau!